Després d'anys de reivindicació, el moviment LGTB de Barcelona ha aconseguit el reconeixement de la glorieta del Parc de la Ciutadella per la memòria de la transexual Sònia, assassinada el 6 d'octubre del 1991 per un grup de neonazis. La proposta va partir en inici del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, però ben aviat va obtenir el suport i consens del moviment LGTB. Han passat 21 anys des dels primers homenatges i la primera proposta. Aquest fet tan impactant en el seu moment com va ser que una persona per la seva identitat de gènere fos assassinada, a l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha tingut bastantes reticències. Eh, sens dubte, el paper del Consell Municipal LGTB ha estat eh, fonamental. Va apostar amb la proposta que feia la coordinadora i el FAC i després de 21 anys, perquè són ja 21 anys que portem, sobretot al FAC, any rere any, doncs, recordant la memòria històrica de la Sònia, jo crec que per fi la seva memòria, eh, la memòria de totes les persones, homes i dones transsexuals i la seva dignitat, estarà doncs, amb una cosa jo crec tan important com és que un lloc de la nostra ciutat eh, doncs tingui el nom d'ella, no? de Glorieta la Transsexual Sònia. La proposta, feta per la permanent del Consell Municipal LGTB, ha estat en diferents àmbits i ha passat temps sense que fos vista com a una possibilitat real i amb diferents entrebans tècnics que frenaven la proposta. Ara, la Comissió de Nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona i membres del Consell Municipal han arribat a un acord que permetrà portar la proposta al plenari del districte de Ciutat Vella el proper mes de març i crec que era molt oportú visibilitzar i donar aquest tipus de visibilitat al col·lectiu transexual i també pel que fa a la memòria històrica. Reclamar doncs, que allà, en aquell espai, doncs va passar eh, aquella agressió tan brutal en aquell moment en aquella transsexual Sònia, i per tant el que volíem era que això no s'oblidés, que fos un espai també de diversitat i de record, i també d'alguna manera reivindicatiu. Per tant, creiem que la força de les entitats ho ha aconseguit, en aquest sentit estem orgullosos doncs, de que a la ciutat de Barcelona hi hagi un espai en memòria i en record del col·lectiu transsexual, és una manera també d'empoderar aquest col·lectiu i doncs, de comenci a, eh, també a lluitar a eh, la seva reivindicació afectacions a la societat. La proposta acordada i pendent de l'aprovació definitiva al districte recull el nom definitiu Espai Glorieta de la transexual Sònia, que s'inscriurà en el registre. També s'ubicarà un monòlit davant de l'entrada amb una placa commemorativa per a la memòria de Sònia Rescalvo Zafra, cruelment assassinada per la seva identitat de gènere.